Kaixo, gu aner eta eta gaur iruzio restortzia zer den esalduko dizuago. Iruzio restortzia ditzen zaio, norbaiten mezu baten bidez mehatzatzen zaituenean diru kopuru baten truke. Eta badaude gaur egun, e, interneteko kontuetan trebak ez diren pertsonak, batez ere e, adinekoak izaten direnak, eta hau iruzura egitea aresagoa sortatu egiten da. Beraz, e, oitxoreta nire bidearen erburua, e, zuen du da guztiak, arritza izango zure estortxean gaiak, behira, lehenengoa, zure kontua edukilegala dituen e, webgune batean sartuta dagoela, eta bigarrena, zure konputagaioak virus bat duela. Bi kasuago hau emitartez, zularitzeko mehatxatu egingo zaituzte, eta dirua beraik bidalitako kontonen anonimo batean sartzeko esango izute. Hona hemen adibide bat. Eskotan ezkara mezu hau eta hartzen, spam karpetara ailegatzen direlako. Spam karpeta da fidagarrik ez diren e-mailak eltzen diren e, karpeta. Joan gaitezen spam karpetara. Nire kasuan gemel kontua daukadala egin klik. Amen? Eta amen. Hemen dakot adibidez horrelako mezu bat. mesu honek ezandako izan dako ezaguarrak betetzen ditu. Lazai, mezua ingles ez dagoen arren, esaldi esan guretzunak euskaratuko ditu. Azteko nire pasaitza daukala dio. Hori nire betetze da, ez da nire pasaitza, baina jente asko jartzen duenez, bat ba, funtzionatzen dien. Beste ezaugaren artean, ba, bideopornografikoa, virusa eta azkenik ordaintzeko kontua. Bueno, orain badakizkigu identifikatzen mezu baina zer egin aldugu gure buru babesteko? Bueno, eh honelako mezuren bat jasoz gero, eh soluzioa oso erresa da. Ez egitea. Izan ere mezu eh, jende askori bialdu egiten dira, eh norbait engainatzeko esperantzaekin. Hau izan da guztia, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo arte. Agor.